Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Дарья Пахильчук и интернет-проект Faberlic Online. И в этом видео мы с вами узнаем о нашем каталоге номер 8. Здесь вас ожидает обзор полностью каталога номер 8. Каталог номер 8 будет действовать с 15 мая по 4 июня. Будет он в восточном стиле, здесь очень много будет для вас новинок и очень много будет интересного. И для наших замечательных новичков действует акция по 4 июня. Если новичок к нам присоединится, либо он присоединился к нам ранее, но ни разу не оформлял заказы, то они также попадают под эту акцию. Итак, если новичок зарегистрируется, оформит и оплатит заказ до 4 июня на сумму в России от 1199 рублей в ценах каталога. Хочу обратить внимание, что в ценах консультанта будет на 20% ниже. И получит подарок, набор, вот такой вот классный набор декоративной косметики в следующем каталоге, сделав заказ по каталогу номер 9 давайте же разберем более подробно, что ожидает за наборчик декоративной косметики. Первое – это тушь для ресниц искусство объема, губная помада, модельер цвета, любые оттенки будут на выбор, жидкие тени для век, галактическое путешествие, также любой оттенок идет на выбор – Обращаю ваше внимание, что цена набора в каталоге таком вот, да, составляет 667 рублей. А нашим замечательным новичкам за оформление да, заказа на нужную сумму он достанется в подарок. Вот такая вот классная акция. Итак, и в следующих 8 каталогов получаете наборы хитов Фаберлик всего за 99 рублей по программе, получается, называется «Стартовая программа». Можно узнать более подробно у своего наставника или вышестоящего директора, а также посмотреть на нашем сайте. И давайте, конечно же, посмотрим, что нас ждет в этом классном-классном каталоге. Итак, Конечно же, нас, как обычно, радует новая коллекция «Магия Востока». Колорит Востока яркого и эффектного совмещен в новой коллекции Oriental с подиумным шиком Запада. Вдохновись ярким образом и почувствуй, как на стыке двух великих культур рождаются модные тренды. Вот такая вот классная акция. Обратите ваше внимание, какие сочные цвета. Если честно, да, действительно, для меня даже, да, восточный стиль, я на него раньше не обращала внимания, но здесь мне понравилось очень много моделей такие вот интересные платья, вроде бы и крой обычный, но сама ткань, сам рисунок, да, а, получается, что ну, просто шикарные вещи. Хочу также напомнить, что у нас возможен возврат одежды в течение 21 дня. Если заказ пришел да, не по размеру, не переживайте, всегда можно вернуть. Самое главное, сохраните упаковку. Итак, купальный сезон открываем. С новой коллекцией купальников от итальянского дизайнера Паоло Мальтеза. Коллекция купальников Oriental сочетает изысканные орнаменты и яркие принты. Будьте неотразимыми и на пляже, и в бассейне. Разные модели на любой вкус и размер, эффективная поддержка и комфорт. Итак, две актуальные расцветки купальников – классический синий и модный ориентальный принт. Итак, давайте же посмотрим. Размеры посмотрим до 95D. Я думаю, любая девушка, женщина здесь подберет себе такие вот классные купальники. Различные идут завязочки, да, получив застежки, либо на застежке, либо на завязках, да, а, удобные, конечно же, вот смотрим различный просто ряд, ряд выбор. Парео, также новенькая в таком вот восточном как раз стиле. А, пляжное платье, очень интересно также выглядит. И следующие, конечно же, новинки – это наши замечательные аксессуары «Элегантная этника», «Сокровищница Востока», Следующие новинки это модные аксессуары. Сумка «Восточная сказка», пояс «Грация» и платок «Восточная сказка». Следующие новинки, все в восточном стиле в этом каталоге. Будьте да, обворожительной. Итак, э, пять насыщенных мерцающих оттенков представлены в карандаше для глаз краски космоса с эффектом хамелеон. Идет мягкое нанесение. И трехцветные тени для век виртуозная. Трио идет новый оттенок. Внимание к деталям. А, смотрим новые оттенки в лаке для ногтей CC9 в одном, переводные наклеечки новые и туалетная вода Интерпарель для женщин, мягкий фруктово-пудровый аромат. Идет лимитированный выпуск. Следующая акция. Получите купон на летние скидки. Закажите на сумму от 999 рублей по каталогу номер 8 и получите купон на летние скидки 50%. Будет действовать купон с 5 по 25 июня, то есть получается в каталоге номер 9. На любой продукт из ассортимента парфюмерно-косметической продукции и косметики для дома, кроме стирального порошка, из каталога номер 9. Скидка предоставляется от базовой черной цены. Итак, э, следующая акция уже нам, она стала такой постоянной для нас. А, при покупке, получается, журнала Faberlic Style номер 7 каждый день с 15 мая по 4 июня 10 покупателей журнала Faberlic Style номер 7 получат в подарок Две любые туши искусство объема на выбор. Обратите ваше внимание, выбор будет из пяти тушей. Более подробную информацию также можно почитать на нашем сайте. Итак, смотрим. А, щедрые подарки. Ассортимент каталога подарков Faberlit Club пополняется новыми продуктами, чтобы сделать вашу жизнь еще ярче и счастливее. Кто не знает, у нас есть классная, замечательная а, программа Faberlic Club. Это накопительная программа, накапливаются ваши баллы за заказы, и далее вы эти вот баллы как раз можете потратить и забрать свои подарки бесплатно. Размещайте заказы, накапливайте призовые бонусы в электронном кошельке, такой вот кошелечек сверху в личном кабинете всегда можно найти обменивайте бонусы на подарки из специального каталога на нашем сайте. Очень много новиночек, пожалуйста, посмотрите. Итак, следующая новинка – это тушь для ресниц искусства объема. Фибровая кисть а, большого размера позволяет нанести больше туши, чем обычно. Приподнимает и великолепно разделяет ресницы, делая взгляд еще более выразительным и манящим экстра черный для акцента на глаза. И а, давайте же посмотрим, что далее по декоративной косметике. У нас, обратите ваше внимание, все да, идет в одной цветовой гамме. Вот такой вот интересный лук от компании. Следующая новинка – это замечательные жидкие тени для век «Галактическое путешествие» таинственное мерцание ваших глаз. Яркость и насыщенность, богатая палитра сияющих оттенков, нежная кремовая текстура, удобный аппликатор. Скидочки идут на декоративную косметику Skyline. Набор а водостойкая тушь плюс подводка всего за 499 рублей. Это наши новинки. Стойкий макияж – твой выбор, если ты захочешь быть неотразимой в любой ситуации. Пляжный отдых, бассейн, дождливая погода – ты всегда будешь прекрасной. Итак, водостойкая подводка для глаз и водостойкая тушь для ресниц. В водостойкой подводке идет твердый аппликатор для линии желаемой стойкий контур на протяжении всего дня. И а, в водостойкой туши кремовая текстура обеспечит равномерное легкое нанесение, не утяжеляя ресницы. И смотрим бонус за покупки. Тушь для ресниц Push Up Effect всего за 169 рублей. При покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Далее, также наша новинка губная помада CC модельер цвета. Итак, стойкость цвета за счет воска с кристаллической структурой, получаемого естественным путем. Интенсивный цвет обеспечивает специальные пигменты, входящие в состав ухаживающие масла, дарят губам мягкость, а текстуре помады блеск и бархатистость. Четкий ровный контур, пластичная текстура для идеального нанесения. Смотрим следующее. Здесь представлена наша замечательная декоративная косметика от серии Skyline. Супер цены. Наши новинки. Увлажняющий спрей с перламутром «Солнечные Карибы». Используйте спрей утром, днем или вечером в любое время, когда вашей коже потребуется дополнительное увлажнение. И тональный крем «Сочный цвет». Идет три оттеночка. Э, микрочастицы золото в составе обеспечивают визуальный омолаживающий эффект. Итак, яркая радуга на кончиках пальцев. Наши новые оттенки лак для ногтей CC9 в одном выделены вот таким вот значком. Эффектный маникюр на каждый день с серии Skyline. И смотрим наше Классная новинка. Запеченная пудра бронзер для лица в цвете софитов. Итак, сочетание темного и светлого оттенков позволяет грамотно расставить акценты на лице, а едва заметный микрошиммер и легкий, легкий извините, перламутр придают коже деликатное сияние. Безупречный тон для придания коже естественное сияние и с легким оттенком загара. Шелковистая текстура для идеального нанесения. И вот такой вот замечательный будет подарок, пробник парфюмерной воды Сорби Джули – новинка каталога номер 9 при покупке любого продукта декоративной косметики из данных страниц. Смотрим декоративная косметика от серии Secret Story. Шикарная, просто волшебная, замечательная косметика. Идеал красивого маникюра – стойкий цвет. Бьюти-аксессуары, необходимые для вашей красоты – и здесь начинаются наши божественные ароматы. Аромат парфюмерной воды Platinum для женщин, парфюмерная вода Faberlic by Валентин Юдашкин, различные ароматы, которые вы подберете для себя, либо для своих близких. Выбор просто шикарный, также действуют скидочки, обратите ваше внимание. Для наших стильных мужчин также представлена а, косметика да, для ухода за лицом, за телом, за волосами. Представлены парфюмерные наборчики а хочу обратить внимание на нашу новинку, набор одноразовых брит для мужского бритья. Три одноразовые бриты с плавающей головкой, полоска с добавлением экстракта алоэ и чайного дерева, смягчает кожу. Ручка с резиновой накладкой для большего контроля бритья. И наша замечательная серия платинум для ухода за лицом действует на него скидка. Совместная разработка с лабораторией Фаберлик и итальянских специалистов. Великолепные текстуры для вашей красоты. Следующие наши продукты для э, любого возраста. Да, э, каждая серия разбита для своего определенного возраста. Обязательно подберите для себя нужный для вас уход. И у нас существуют программы отели-эксперт, Домашняя альтернатива салонным процедурам. Да, действительно, в салон можно не ходить, а делать процедуры дома. Самое главное – следовать инструкциям. Программа «Красивые глазки» – альтернатива салонному уходу за кожей век. Программа молодости, упругость кожи. Альгинатные салонные омолаживающие – процедуры, вот такие вот масочки. А, программа «Чистая и здоровая кожа», программа АВЦ пилинг, программа «Баланс для жирной кожи» и замечательная популярная программа «Идеальное тело». Сейчас у нас на носу лето, все бегом-бегом покупают эти продукты, обязательно успевайте. Итак, и новинка а, в этой вот такой вот замечательной серии, да, в программе, это, ну, думаю, что ждали его многие. Я обязательно себе закажу. Это вибромассажер, вот такой вот он идет компактный размер, который позволяет использовать вибромассажер дома и даже в поездке. Вибромассажер обеспечивает точечный и общий массаж благодаря трем массажным головкам, создающим направлению вибрацию. Подходит для массажа спины, шеи, рук и ног, улучшает кровообращение, расслабляет и восстанавливает тонус мышц. Я считаю, что такой вибромассажер должен быть любой косметички в любом доме, потому что он борется не только с целлюлитом, да, но и можно также да, улучшить кровообращение ножек ваших, да, спину. Если что-то где-то заболело, пожалуйста, даже шею можно ей помассажировать. Итак, и а, обязательно <laughs> приобретайте Следующие наши новинки от серии «Ботаника» для ухода за лицом. Также э, представлены э, все э, категории для определенных возрастов. Серия «Вербена» – всегда цветущий вид. Серия для специальный уход для жирной и проблемной кожи, склонной к появлению несовершенств и а, комплексный уход за полостью рта. Сирия Эксперт Парма. Наша новинка. новая ополаскиватель для полости рта сенситив для чувствительных зубов. Обратите ваше внимание. Рекомендуется для ежедневного применения, не содержит фтора и подходит людям, проживающим в местах с повышенным содержанием фтора в воде. И а, вот такой вот интересный ополаскиватель, мгновенно снижает чувствительность зубов, активно реминерализирует и восстанавливает эмаль, надолго освежает дыхание. И а, следующая новинка – гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Активная формула с пребиотиком и гиалуроновой кислотой. Следующие наши а, представлены зубные пасты. Выбор шикарный. Итак, Победа над перхотью, контроль над потерей волос. У нас есть программа замечательная для а, ухода за против выпадения волос, да, чтобы у нас была шикарная шевелюра. И а, спрей для лосьона от перхоти для кожи головы – это наша новиночка. Следующие новинки – это гель-спрей для женской гигиены с пребиотиком и также есть мужской и средства для э, женской интимной гигиены. Педикюр быстро и просто. Серия «Эксперт Парма» просто радует. А, обязательно посмотрите, что вам нужно. Я думаю, что вам обязательно что-то нужно, потому что сейчас лето, э, за ножками нужно отдельный уход. И а, следующие новинки от Эксперт Парма, домашняя аптечка. Это гель-спрей для рук с пребиотиком и для ног с пребиотиком, а также крем восстанавливающийся с аргинином. Время для двоих здесь замечательная наша коллекция, которая порадует вас и вашего близкого человека. Здоровье зубов и десен от природы. Итак, спа для ваших ручек. Вся э, наша продукция от серии про руки. Э, даже можно сделать и заказать все по, по шагам один очищение, второй смягчение, третий уход и четвертая защита. Спа для ваших ног. Идеальные ножки и талон женственности, серия D-Line. Наши э, новинки, также набор одноразовых бритв для женского бритья и восковые полоски для депиляции лица и зоны бикини. И, конечно же, какое лето без наших замечательных солнцезащитных средств. Здесь представлена вся линейка от серии «Лето». Обязательно, когда будете приобретать для себя и для своего любимого человека, для своих близких, не забудьте приобрести для своих деток крем солнцезащитный для детей. Действует специальная цена на наборы. И а, здесь замечательная наша коллекция спа сокровища Востока, бонусы за покупки, а, замечательные наши акции от а, серии Бьюти-кафе, вкусные продукты по низким ценам. Серия «Астронавтику. Летные приключения». Серия «Биби Герл» для наших стильных и модных девчонок. А, не забываем, что у нас также есть замечательная краска для волос. Роскошь салонного ухода день за днем. Здесь набор именно продуктов а, салонных, а, да, можно так сказать, именно салонного ухода для ваших волос. Фаберлик Эксперт. Все для ухода за вашими волосами. Замечательная новая новиночка. А, очень стильный такой модный блог, э, да, мастер-класс, как сделать рыбий хвост, модная прическа в пяти шагах. И наши новинки, набор резиночек, три штучки, надежно фиксирует волосы любой длины и толщины, при длительном ношении не вызывает эффекта усталости волос, не оставляют заломов. Я считаю, что это очень важно. Итак, а, вся сила нашей природы а, в новой а, коллекции обновленной BioArctic. И наши новинки, новые упаковки чая, эксклюзивные чайные плантации в Китае под контролем Faberlic Чай Ориджин. Итак, есть черный чай с чабрецом, а, зеленый с жасмином, черный и зеленый. И домашние вкусные продукты, можно так сказать, полезные перекусы. терапия для здоровой жизни. И э, давайте смотреть следующие новинки от серии Дом Фаберлик. Итак, э, вторая жизнь белоснежных вещей с нашей новинкой кислородный отбеливатель Экстра Окси для безупречной белизны. Восстанавливает первоначальный цвет белых и светлых тканей, защищает вещи от преждевременного старения, предотвращает появление желтого и серого оттенков, эффективно выводит пятна различного происхождения, обладает антибактериальными свойствами, подходит для любых белых и светлых тканей, тюля и занавесок. Смотрим следующие продукты от серии Дом Фаберлик. Стиральный порошок. Наши кондиционеры, гели для стирки белья. Здесь все за, для ухода за нашим замечательным домом, для ухода за кухней. Наша э, новинка, средства для мытья посуды, концентрированные они идут. И э, замечательный новый аромат эвкалипт. и а, пропустила новую новиночку. Это таблетка для посудомоечных машин. Упаковка идет 20, 20 э, получается, штучек таблеточек. А, и а, смотрим. Прошу прощения, неправильно сказала. Таблетка, получается, это одна. Упаковка из 20 штук будет представлена в каталоге номер 9. И на эту таблеточку действует бонус за покупки. Все в одном. Одна таблетка заменяет все необходимые средства для посудомоечных машин, включая соль и ополаскиватель, Устраняет любые загрязнения на любой посуде, включая серебро. Не оставляет следов и налета. Придает блеск стеклу и стальной посуде. Активно при низкотемпературных режимах. Далее смотрим. Все здесь можно найти для своего дома и идеальная для лета. Смотрим наши новинки. Топ со встроенным бюстом на узких бретелях и топ со встроенным бюстом в виде классической майки. Вот такие вот стильные новинки. И поднимите себе романтическое настроение с нашим нижним бельем. Следующие новинки классные даже не новинки, классная одежда. Она такого шикарного качества. Я думаю, такое качество по такой цене вы не найдете где, кроме как компании Фаберлик. Новая коллекция мужская. И новая женская коллекция. Стильные, сочные оттенки. Просто волшебная. Не забываем также, что есть, конечно же, аксессуары, купальники – в ногу со временем. И э, а, замечательные босоножки велюр, босоножки ориентал, туфли примавьера, балетки вояж, балетки мираж. Следующие босоножки карибиана, босоножки белла. И, внимание на спорт, здесь вы найдете все для спорта, для занятия спортом будет, я думаю, рад любой человек. И наши следующие новинки – это эспандер женский и эспандер мужской. Силиконовый спандер – это универсальный малогабаритный тренажер, ваш незаменимый помощник во время занятий гимнастикой и лечебной физкультурой. Выполняя упражнения с ним, вы быстро, эффективно прорабатываете разные группы мышц. Удобно идут ручки, дополнительные ребра жесткости для усиления нагрузки. Идет средняя степень нагрузки. Следующие новинки – это набор резиночек, также три штучки, и чехол для телефона. Вот такой вот стильный, замечательный чехолчик, удобно идут отделения. И а, следующая новинка – это шейкер. Удобный клапан сетка для равномерного смешивания и металлический шарик для лучшего взбивания. Увелич извините, увеличенная плотность резьбы против протечек, удобные съемные модули для добавок. Следующие новинки для наших стильных девчонок и мальчишек. И э, коллекция для мальчиков и юношей. Идет рост до 170 сантиметров для наших стильных девчонок. Волшебная лампа Алладина. Новая коллекция также в восточном стиле. Я думаю, ваши милые принцессы будут в восторге. И для наших замечательных парней на этом обзор каталога подошел к концу. Спасибо вам огромное за внимание. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под этим видео. Всего доброго, до новых встреч!